מוזיאון אה, לוחמי הגטאות, ופה רואים את הרשימה של כל אלה שהלשינו על היהודים. אני מחפש עוד את הרשימה של החמישים ואחד ששמם חקוק במצבה בוורשה, עוד לא מצאתי.